tu smo dole jeli, a u, a u domu gore u hotelu se stavili. onda smo ti maznuli onaj, hoćemo slobne nešto da Pa jedan ti. Pa kad smo već stali jedan. Pa ide. Ajde, smo, taj, koji Ja neću ovaj, ali ti si uzmi, budem ja to. Ne, ja, ti pa jedan.